Lisa nimmt euch heute mit auf unseren Parcours in Rossach. Sie zeigt euch das neue Bearpaw Limb System in Action. Und zwar ist mit dabei ihr Mohawk mit Bearpaw Recurve Shortwurfarmen. Das heißt, wir haben hier ein Zugewicht von 25 Lips. Die Wurfarme verfügen über einen Bambuskern, Stablecore und in diesem Fall Schwarzglas. Die Bogenlänge bei diesem 13 Zoll Hunter-Mittelteil in Kombi mit den Recurve Shortwurfarmen liegt bei 56 Zoll. Wir haben uns für eine relativ deflexe Bauweise, also einem nach vorne gelegten Druckpunkt entschieden, was bewirkt, dass der Bogen im Schuss sehr stabil bleibt. Das gilt jetzt für die 13 Zoll Mittelteile. Jeder Wurfarm des BLS ist kompatibel mit jedem Verpor Limb System Mittelstück. Letztere sind in den Bereichen Schelfüberhöhung und Mittenschnitt in den gleichen Maßen gefertigt. Somit ist beim Bogenwechsel keine Umstellung nötig. Die Trefferlage verändert sich nicht. Diese BLS-Takedown-Variation ist geeignet für Bogenschützen mit geringerem Auszug, die einen schnellen, wendigen und aggressiven Jagdbogen suchen.